Buongiorno. amoroso notte giorno di torno girano delle belle turbando al riposo ma ci s'è tuato d'amor delle belle turbando al riposo ma ci s'è tuato d'amor non più vrai questi bei panachini bello leggero galante quella chioma quell'aria brillante quel vermiglio donesco color quel vermiglio donesco color non più frai quei penachini quel cappello quella chioma quell'aria brillante non drai far mio amoroso notte giorno di torno gerando, delle belle turbando a riposo ma ci sento ad tu giro d'amor delle belle turbando a riposo ma ci sento ad tu giro d'amor fra quel via ripo far bacco gran bustacchi stretto sacco schioppo in spalla diablo a fianco, collo dritto, uso franco, un gran casco, un gran turbante, molto non, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango, una marcia bella, montagni per valloni con colonne vie salioni al concerto di tromboni di bambate di cannoni che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar non più avrai quei pennacchini non più avrai quel cappello non più avrai quella chioma non più avrai quell'aria brillante canto a riposo Facci sento d'amore Delle belle tue canto a riposo Facci sento a tu d'amore alla vittoria Alla gloria militar Che rubindo alla vittoria Alla gloria militar alle gloria mia.